Once upon a time, there was a happily married couple. はい。はい。はい。ねップさん、今日は何週目ですか今日は、お、三十七ですよ。三十七ですが。三十七ってことは、はい、生産期に突入しました。 <laughs> いつ生まれてもおかしくない時期。 そうだねっていう感じなんですけどどうですかまあ早く見たいんですね赤ちゃんを見たいのは見たいけど怖いね怖いのは怖いしうんはい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです今日は何するかは、うん、まあ台本も一切なしいつ <laughs> もないじゃんお家と車だけです素敵なお家 <laughs> 昨日さうちらいたやんまあよくいてるとこあって散歩ね で動物好きで2人動物見たけどそこですごいのを見つけましたチキンさんいるじゃん、うん、なんか鳴き声動物の鳴き声ああはいはい動物の鳴き声がすごい違うなと思ってあそう日本と韓国で言い方が違うなって気づいたんだよね言い方ねだから「カーン!」ってやるときさどうやって楽か、うん、そうそうまず1個目一番びっくりしたのはやっぱあの韓国は、うん、昨日あのたッ チキン鳥がめっちゃ泣いたからさ、うん、おおあんな泣くんだってわあって泣いてさしかもなんか隣のヨムソまでそうそうそうヨムソも映ってさヨムソもあんななんか鳥みたいに泣くのを初めてさ <laughs> まず韓国は高だったら「ごきよー」本当そうそうそうごきよはい韓国は「ごきよー」っていうやつ、えー、初めて聞いた「ごきよ そうそうそう。コキオ？コキオ。何すんの可愛いこぶり。そんな？そう、コキオ、コキオってなんか、えー、っていうの。昨日聞かなかったのわざと今日やろうと思って。あはい。じゃあ日本日本は何ですか？日本はコケコッコ。なんでコケココなの？コケコココケココって言うの？ ら朝にさ、うん、目覚ましみたいなそうそうそうコッケコッコーっていうふざけんないやもうコッふざけてるやん <laughs> お前まず1個目はまあ韓国はコッキよ日本はコッケコッコでした英語のさ、鶏の鳴き声気になったから見たけど、うん、プッカドゥルドゥアメリカ <laughs> Are you sure? コカドゥドゥドゥあなんでだろうコカドゥドゥドゥ <laughs> コカドゥドゥドゥ Really? Why? Why? カカドゥドゥドゥって感じなカカドゥドゥドゥ合ってるかカカドゥドゥすごいカカドゥドゥドゥ OK はいパス次,、はい、 <laughs> 次は豚です豚まあまあ豚はとりあえず床豚 <laughs> 分かったゆかのあゆかのじゃない豚の <laughs> 鳴き声は韓国はくるくるって言いますくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるゆかたまに言うじゃんくるくるくるくるくるくるくる分かったはい日本はブーブーブーブー言ってるやんそれゆかの塀の音やんブーブーブーブーブーブー本当 <laughs> 合ってんの本当にじじなる日本語でじじなるある ほんまかグーグルと言わないだってグいやうちらもブープーって言わない <laughs> 逆にえちょっと待ってヘカリンだ合ってるかな <laughs> 豚そんな声聞いたあまあゆかがブーブーって英国けどね鳴き声、うん、あブーだからブーブーとかブヒブヒブヒブヒブヒブヒ、ブー <laughs> ブーブーかブヒブヒ合ってるよ分かったわあまあまあでも初めてなんか、うん、はい 韓国はクルクル日本はブーブーかブヒブヒはい可愛いですねはいと英語はオインコインクオインオインオインオインとピークセイオインオイン <laughs> って感じがオインオインオインオインはい、はい、次犬の鳴き声は韓国はワイワイワイワイワイワイマンマンあモンモンもモンモンもあるへえー、マンモンあって言うじゃんたまにおばさんがたまに そういうかおばさんはって言わないで日本ははいワンワンワンワン可愛いじゃんワンワンワンワンワンワンまあまあ大体同じだね、うん、オッケーオッケー英語はバウワウバウワウは私が好きなのヒップホップの人じゃんえそうなのそうワウワウワウイピヨイピエ次猫です小ヤギ、えー、猫は一緒じゃない一緒なのまあ韓国は一応にゃおにゃにゃちょっと力なくない にゃんやおんとかやおんにゃんにゃおんやっぱいいねパッチマルといろんなことができるね英語はなんていうのミャオじゃないあミャオミャオそれが多分ミャオだよ次馬は韓国は、イヒヒヒヒって感じかな本当まあ大体ヒヒヒヒって感じだけどさ忘れちゃった同じ感じかもヒヒーンだねヒヒーンヒヒンうんヒヒーン

はい次カエルはカエル韓国はケグリああそうそうケグリケグリケグリケグリ本当ケグリケグリケグリケグリっていうのなんで信じてくれないそ <laughs> んな変な声を言ってる感じでケグリケグリ日本は日本はケロケロ、うん、ケロケロケロケロ <laughs> ケロケロすごいかわいいねケロケロケロそれではそうですね <laughs> まあこういう感じのまあ、日本と韓国プラスちょっと英語合ってるか分かりませんが動物の鳴き声の違いでしたはいまあおもろかったんですねうん、はい、なんか良かったねはい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたはいいいサルと TikTok のパラオとチャンネル登録もお願いしますお願いしますはいそれでは次の動画で会いましょうバイバイバイバイ 牛啊牛！